मैं आपके साथ आज हम आपको लेकर चलते हैं राजनीति दुनिया में जहाँ एक और नेता लोग चुनाव लड़ते हैं वहीं एक और आप लोगों को जानना जरूरी है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आइए देखते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी अमित शाह के पास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की एफिडेविट के साथ कितनी प्रॉपर्टी है पूरा ब्यौरा इस एफिडेविट में देखिए इस खास रिपोर्ट में